Wah, oke ini pembongkarannya ini waktu dibuka. Kiki satu lori nih guys namanya guys. lenyit Yuk dulu kerja mana, Bay? Dulu kerja mana? Petronas. Petronas ya? ya pelakunya limang kilo setengah mati oh dua bulan tak ada kerja tiga ya oh hmm, enak lah hari hari kalau hari-hari kita orang pun senang mah jajal ya terabas saya lewat iku rel sepur iku kan ono dalan sih ningsir kan ono lah kayaknya Sini gue, sini gue. Bisa lewat di ngene ya? <laughs> Aduh. Kayak ning kampung ini. lagu Lakone kayak ngene Kayak omah celeng enggak? <laughs> <laughs> Iki nek nang Indonesia nek sik payu lho iki mobil ngene. Ning kene dibuang nganggur ngene tok iki mobil. Ini. nanti sambung di tempat kerja sudah sampai guys jam ini nanti selesai 5 jam kan satu kontainer full bongkar pembongkarannya ini waktu dibuka oke ini mau dibuka dulu guys apa nanti dalamnya kita lihat dulu nanti baru kita kerja mungkin kerja saya tak bisa pegang ini kamera soalnya nggak ada yang pegang guys jadi nanti tinggal habis buka langsung kerja aja nanti lihat sampai selesai saja ya wow bongkar ciki satu lori nih guys namanya guys satu lori penuh oke guys saya kerja dulu nanti sambung lagi yang sudah dilapin guys itu yang tadi Tempatnya sekian lagi masih banyak lagi dalam mungkin 4 jam baru selesai nih iya <laughs> masuk yuk tuh proklim masih masukkan barang-barang yang sudah kita packing tadi guys jadi kita rehat sampai itu masuk semua lagi berapa nih satu dua lagi kena proklip di dalam kontainer Hah? Anggo cek tak? 60. Hmm, iya. Belum lagi. Mana Devin? Devin mana Devin? Ni mi ni Tapi 20 je? 30 Tak, nah, ni 20 je ada. Eh, tu lain. Tu lain. Ni ada 20 je? Paham tak tu bro? Paham, Dah. Abang, abang. Ini ini mana nih? Ini kalung nih? Ya. Turun lah kalau Kita buat duit ah, ini baru tiba. Satu, satu, satu. mana? Eh, kecil Kecil. Ini kecil ah. Yang ni betul dulu. 네. 이건 잘 balik dulu guys ini kawasan industrial Hah? Eh, eh, Kayak piro? Kayak piro mas? kalau mau tiga piro gitu? anggota Lawan kono ini. Iya. Kayak ini kan dia kali kan. Masa bapak sama ngomong enam sama iku wong jero lah. Tip. Malaysia ini kalau aneh lockdown oke okay, guys